Hello，大家好，我是金英老师。今天呢，要来回答几个常常会碰到的问题。首先就是很多人都会问金英老师，为什么我要算命？听说算命命会越来越薄，真的吗？再来就是很多人会说，我没有算过命，我还不是一样活得好好的啊？但是如果你可以更好，为什么要知道怎么样让自己可以知命、懂命、用命？ 在造命呢，好，接下来呢要跟大家分享的是为什么我们要算命？为什么我说一定呢？因为我们要先了解自己，然后再了解你所处在的环境，才可以让自己发展的更好的。就像如果你是一个很优渥的种子一样，可是我把你放在一个非常没有养分的土壤里面，你觉得你长得又强又大又壮吗？ 可是，同样这颗种子，我如果把它放在更适合的位置，那是不是你就可以轻而易举的就可以长得如你预料的样子呢？今天我们在讲的这个知道自己的本命的部分呢，是希望你能够知道自己所不足的地方，还有自己强项的地方，才可以加以去改善跟补强，才是我们算命最重要的重点。如果你觉得你算命， 过去越算越薄，那只有两个可能性：第一个是你遇到了错的老师；第二个就是你的观念一直以来都是错的，因为你并没有解读真正算命这件事情它应该要带给你什么东西。整体来讲，算命它除了我们的通过卜卦、通过八字、通过紫薇、通过各种各样的一个武术涵盖的模式，你可以去掌握自己。 所出生的年月日时所对应你这个个人的磁场所会造成的影响，整体来讲，我会称之为我们老祖宗的大智慧，也就是早期他们所树立起来的一个很庞大的一个统计系统。我会觉得它就类似我们的高等数学一样，它就是一个高等的统计。如果你相信统计，那你应该可以透过这样的一个统计来去。 规划是说，其实你比较可能会有什么样的一个倾向？那如果您在什么样的环境下，你可能会更往这样的一个方向去成长？那这样子才是我们在算命里面要去了解跟探讨的。再来呢，如果是针对女性朋友，特别特别重要的，就是在看你自己命盘的时候，一定要知道的是什么呢？一定要知道的是。 你自己本身有没有所谓的克夫的倾向？有没有所谓的扫把命的倾向？甚至呢，你有没有在二婚的倾向？还有你的子女宫里面有没有宵宫？你是不是有带子女来的？因为这些对于女生朋友来讲是蛮大的一个关键。那至于对男性朋友来讲的话呢，比较重要的会是琢磨在于在自助里面跟你的这个。 家人，好，还有包括跟你的这个另外一半，还有跟你的亲子的互动，上面呢，还有手足上面这些的互动呢，有没有什么要特别去留意的？有没有特定的一些宵宫，或者是本身有没有可能也带了本机命格，或者是有二婚的命格？那从这些来了解之后呢，你才可以避免自己的这个先天的缺陷，说呃人格缺陷。 会往这样的一个方向去走。好，那再来呢？我们刚刚有提到几个关键字，比如说第一个就是扫把星。切记哦，过去呢人家的的说法说扫把星呢，主要是因为它是像彗星，他们看到彗星的时候呢，这样闪过天的时候，就觉得会发生不好的事。 所以呢，通常他们会觉得是说，如果在特定的一个年份的一些月令里面所生的男生跟女生呢，就会带这样的一个。那这边老师呢会给看一下表格，那请大家务必呢要去了解一下，有逢到这样的一个状况啊，尤其是比如说在鼠年生的啊，那如果你是在。 月跟丑月，那你就有带这样的倾向。如果你是在丑年哦，牛年生的，你在未月跟月的话，你就有扫把，哦，带扫把的这个倾向。那以此类推，那再来呢？呃，扫把星并不是什么不好的事情，但是为什么一定要知道？因为如果你未来要进入婚姻的时候，长辈很有可能拿双方的八字去合婚。 那你要自己带去合，拿去合婚，还是要让长辈拿去合婚？这个就是一个巧妙的关节点了哦。怎么说呢？因为有些长辈会很忌讳看到，呃，上面有这样的一个参数在，他们会觉得那你会对家运带来不好的影响。是你有没有去想过，扫把星这个名，它真正的含义是什么呢？它其实代表的是。 我因为欲太强了，很强的一个，所以呢，我才会把东西走嘛，不然会把别人的好的东西带走呢。好，所以呢，女命呢，我们称之为扫把星，啊，也就是我们的那男命呢，就是本机命，所以呢是相对的。只是女生呢，在过去是男尊女卑的状况之下，女生扫把星被放大了，本机命这件事情。 有被放大，这样理解吗？但是其实我也碰过不少男生的命格是带本金的，哦，那怎么样去化解呢？其实相当简单的。如果你的命格里面有逢到这样的一个状况的时候，很简单，第一件事情，如果你要结婚要合婚，请你找对的老师。当那个老师开口的时候，不要一开口就跟对方父母讲说：“哎，他带这种命格。” 懂我的意思吗？你要找口德好的老师，让他能够适当的去解释，这样的命格并不是不好，要化解也很简单，不要住在同一个屋檐下就好了，这样子就可以避免我们磁场的一个交汇的影响，这样就是也就解。同样的，男性如果逢到本机命格的时候，那就要切记，如果说刚在住月子，刚好在娘住在娘家的时候，那你也你就不要跑去住在一起。 有可能也会带来负面的这个影响，把对方娘家的这个家运呢给劫走，好吗？所以是因为你本身的运比较强，你是一个比较强的一个本体，像一个磁铁，强力的，磁铁，你会走这个好运，啊，好的运。所以并不是你的错，哦，所以在这边我们要化解的最重、最重点的方式，就是要住在一个屋檐下。那其实对现代的男女来讲， 可能更乐于这样的一个做法哦，因为要住在同一个屋檐下，你还要面对很多可能的这个婆媳关系的问题。那再来呢，还有我们要特别去留意的一个部分，就是你本身的命格里面有没有在特定的月令里面哈，有没有逢到孤城或者是寡宿？为什么呢？如果你有逢到这两颗星数的交汇影响的时候，特别容易影响你在感情上面。 呃，互动模式可能会比较偏于流年到的时候，我想要谈一下恋爱，或者是你会比较属于那种我喜欢处于恋爱的感觉，但是我并不想负责任，只是我不想要进入婚姻模式、家庭模式。好，那再来还有另外一种要特别留意的，就是本命有犯魁罡的人，有犯魁罡的人通常呢一生里面，呢，他的这个受挫就是比较容易会有。 这个高低起伏比较明显的一个生命的一个运线。那再来呢，犯魁罡的人更要注意，不能够吃牛肉，因为对于他本身的讲会比较不好，容易让他脾气更加的一个暴躁。还有呢，要另外一个要特别，老师通常在看命盘会比较特别去注意的就是，你本身刚好逢到那特定的呃特定特定的这个。 九个日子，我刚好逢到是软日。如果你刚好逢到的是孤软日，比如说你是在子哦、阴巳、还有甲寅、壬寅、丙午、啊戊午、壬子、亥以及申这几个日下的生的人呢，你逢到孤软日，然后刚好成婚，我必须说恭喜，因为你是非常的 lucky，你可能在对的流年、对的。 对的时运里面碰到对的那个人，让你愿意踏入婚姻、踏入感情，不然正常逢到孤软命的人呢，通常并不是他个性孤僻，而是他在个性上面他会觉得他很独，他并不需要依附在别人下面来证明他自己的存在感，所以他并不会特别的觉得婚姻对他来讲是有重要的。这样的一个人呢，如果你要逼他走入婚姻，甚至去谈感情呢，都会是蛮麻烦的一件。 所以说，今天我们在探讨的一件事情是，为什么要知命懂命？除了是先要了解自己在命盘上有没有哪些缺陷，或者是你本身有没有克父、克母、克克手足，啊，或者是有没有在子女的部分的话，有没有就是消到儿女？那对于你未来在做你的人生规划的时候，你会更清楚的知道，我有可能会遇到这样的问题。那我就是第一个，我找了另外一半要有这样的一个状况。 或者是说，我要提前防范，不要让我自己呃先天不足，然后后天人为上面呢也有这样的一个状况。为什么这么说？因为我们命盘的部分呢，它就会影响，呃，大概是百分之三十，另外的三十是，另外的三十是人和，还有百分之十是我们的这个福福德福报的部分。所以说。 如果你今天可以先掌握好这三十分，那你再靠你后天堆叠起来的好的环境、好的自自身的一个作为的话，是不是可以让你在人生胜利组呢？会或者是人生平稳组呢？可以达标，然后可以做得更稳固一些呢？所以知命、懂命、用命、再造命是很重要的，请不要再来跟老师讲算命会越算越薄了，好吗？好。 我们呢，接下来还会再分享其他的这个命理的这些小故事跟要注意的事项。那有想要知道其他事情的朋友，欢迎可以在下方留言，老师也会参考看看，作为题材跟大家一起分享。我是金英老师，我们下次再见喽，拜拜。